Passum sona, patana, maria, pata, patuji, ha. ستان روما ستان روما استوى بطيئني نحن وكان هن وكان مكي أجون بروي بروي كناني بروي تاني ما هن بوان بوان

Kız havavatı yani Ahını vakanı Ahını vakanı maki Ayayı sabahçiri Sabi sabi rumluk Sabi rumluk yani Sabi rumluk bakı